Oggi facciamo il budino e per fare il budino ci serve il latte, lo, due cucchiai di zucchero, due bustine di budino, i biscotti che sono essenziali e del caffè già pronto. Iniziamo. Prima si versa il, il budino nella, nella pentola tutte e due le bustine. Ok. Ok. Poi un litro di latte o se volete anche meno ok e ora si, aggiungono, eh, si aggiunge due cucchiai di zucchero e si accende il fuoco Poi si mescola finché ci sono le bollicine. Adesso che sta facendo le bolline lo, mettiamo, eh, lo versiamo qua e intanto facciamo la base. Adesso che sta iniziando a bollire lo, lo versiamo qua così lo raffredda un po' perché sta iniziando a bollire. Adesso noi abbiamo messo il budino in un'altra ciotola così si raffredda. E intanto abbiamo già preparato i biscotti, li mettiamo nel caffè, già pronto, e nella ciotolina. I biscotti possono essere a scelta. E adesso si mette il budino. si rimettono i biscotti sopra schiacciate e là adesso si mette ancora un po' di budino e uno fatto. Adesso si ripete la stessa cosa. il codino. un po'. in modo che così lo copra bene, come così. E adesso lo rifacciamo. Si schiaccia. E si rimette il budino. chi vuole, volendo, potrebbe farne, potrebbe fare anche questi tipi di bicchieri e noi li facciamo vedere come potrebbe fare. Tanto mettiamo i biscotti. Intingia intingiamoli bene. pochettino ancora e ora i biscotti schiacciamo bene e adesso l'ultimo strato adesso si mettono all'aria aperta. A dopo! Adesso che si è raffreddato lo assaggiamo. Potete mettere sia il cacao oppure senza. Io lo assaggio con perché mi sembra più invitante. Buonissimo. E potete, e potete fare anche questo. I Anche questo you see.